Ένα χρήσιμο λογισμικό για τη διαχείριση, οργάνωση, ανέβασμα στο διαδίκτυο και βασική επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο είναι το Picasa, που διατίθεται δωρεάν από την Google. Σας βοηθάει να εντοπίσετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, ακόμα και αυτές που έχετε ξεχάσει ότι είχατε και να τις οργανώσετε αυτόματα σε φακέλους. Μετατρέπει τις εικόνες σε ταινίες ή παρουσιάσεις, καθώς επίσης και βοηθάει στη διαμήραση αρχείων μέσω email και άλλων δημοφιλών υπηρεσιών είναι ένα λειτουργικό λογισμικό διαχείριση και οργάνωση για την εργασία με φωτογραφίε και βίντεο. Το λογισμικό λειτουργεί με του πιο δημοφιλεί τύπου αρχείων φωτογραφικών και βίντεο και σα επιτρέπει να επεξεργαστείτε, να οργανώσετε, να εκτυπώσετε και να αποθηκεύσετε αρχεία. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν βασικέ ενέργειε που θα πρέπει να κάνει ο χρήστη τη εφαρμογή αρχικά για να μεταφορτώσει και στη συνέχεια να εγκαταστήσει το Picasa version 3 τη Google. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται το άνοιγμα της εφαρμογής Picasa, η αρχικοποίηση της εφαρμογής Picasa, το περιβάλλον εργασία της εφαρμογής Picasa. Για τη μεταφόρτωση του προγράμματος στον υπολογιστή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη τον Mozilla Firefox. Σε μηχανή αναζήτησης πληκτρολογήστε τις λέξεις κλειδιά Picasa, Google, ελληνικά. Από τα αποτελέσματα της διαδικτυακής σας έρευνας επιλέξτε το σύνδεσμο Picasa, Google επιλέξτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε Save File. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, οι οθόνες που θα συναντήσετε δεν είναι ίδιες αλλά παρόμοιες. Μόλις τελειώσει η μεταφόρτωση, ο Mozilla Firefox θα σας ειδοποιήσει, καθώς το βελάκι που βρίσκεται πάνω δεξιά όπως κοιτάτε την οθόνη, θα αναβοσβήσει. Όταν το πατήσετε θα αντικρίσετε την παρακάτω οθόνη. Συγχαρητήρια! μόλις κατεφέρατε να κατεβάσετε τοπικά σας τον υπολογιστή σας. Πατήστε στον υπολογιστή της προηγούμενης εικόνας «Εκτέλεση» στο παράθυρο που θα εμφανιστεί. Είναι πιθανό ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, παραδείγματο χάρη Windows ή Linux, να εμφανιστεί μια ερώτηση σχετικά με το αν επιθυμείτε την εγκατάσταση του προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση απαντήστε «Ναι». Στις επόμενες οθόνες που θα εμφανιστούν, πατήστε τα κουμπιά με ονομασία «I agree» install και finish χωρίς να προβείτε σε καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις. Συγχαρητήρια! Μόλις εγκαταστήσατε τον υπολογιστή σας το πικάσα.